li ci yéenekaay yi te ci yéenekaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye ak RH Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéene kaay nga xam ne rek moom lañu xëyndoo ñu daal di koy door ak la tribune yéene kaay gi dañoo xam ne jamono ji nag lu munta ñàkk faaw mu am député yi nga xam ne rek ñoom la ñu doon ci lu jëm ci wàllu ko passeport diplomatique yi nga xam ne rek dañoo jàpp ne jaaru yoon Néema Boubacar Biaye ak Mamadou Sall jamono ji nag jàkkaarloo ko Moustapha Niass munta ñàkk borom kër ma jabel moom Moustapha Niass mi nga xam ne rek Moustapha Daw jàng jamono ji nag war naa jàkkaarloo ñi nga xam rek ñoom ñoo di député yi ngir càmbar lu jëm ci seen ak nekkin rawatina nak seen balanum kiiraay yéene kaay gi duñu nak balanum nag mbalaanum kiiraay moomee gannaaw nag càkkute ñaawteef fekk procureur jaarale ko ci cricket go xam rek jot nako am ay jamono gi nak aw nañu yoon ñu ñu dindi mbaranum kiray mu Moustapha Niass mi nga ne battre ci ay record 2019 ba léegi yene kay bi dikkaat ci ñi nga xam itam jot laal li seen mbaranum kiray liko dalé ci Omar Sarr ba ci Ousmane Sonko critique yene kay dinu ñu ne jamono ji kay lu munta ñàkk moo dal député yi dal Dakar Nimurisen waa assemblée nationale ñu muri seen mbalaanum kiiraay sursu ay yene kay dinu ñu ne jamono ji kay membre bureau assemblée nationale seen ak mandat itam jeex na ta ñak nak ak jéssal li munta ñàkk ak jéssal jamono élection locale ak tolluwaay ñu bëri moom lañu waxtaane ci réewum Sénégal yéen kaay bi duñu xam ne jamono ji nag lu jëm ci àllagu local yi Adama Faye moo ci def yëfi naan tëju mat sëkk dafa taxawal ko defar sa gox di yi nga xam ne rek lañu doon mu da dem sori ci Benno Bokk Yaakaar yéen kaay bi duñu xam ne jamono ji kay Adama Faye moom kay tëkku na njiitu réew mi taxawal ab coalition tuddee ko nag defar sa gox tuddee nag jàmm gën si kambaaw jamono ji tànn nañ ki nga xam ne rek centre gindi mu ngir lu jëm ci wàllu ko maire ba mu di koy nangu di may mun a bal Benno Bokk Yaakaar jamono ji nag moom lañu tànn ngir jiital ko ci lu jëm ca ka fan ma nga ci wax su publicité jamono ju Abdourahmane Sow bu COSME 23 amal nak ak jankat jëmal ko mom modi élection locale yi nga xamne mom lañu dëmmal ak enjeu bi nga xamne rek amna ci mëna nak mo upp ay mbir yuñ ci xaarani lool ci locale 2017 yi jall waye tam ak élection palu njitu rew yu bari fi jotta jaar jamono ci nak ciow li nga xamne rek jottona am ci digënté Ousmane Sonko ke Doudou Ka Macky Sall ak ñi mu andal ña ngay jappal tank gi xamne rek Doudou Ka waye tamit di yëkëti kaddu di xamne ne jamono ci nak ni nga xamne rek mom lañu bëgg doxal ñom duñu ko nangu ci lu jëm ci walu ko finn ak nappaté ak jaay doole yene kay gi duñu xamne nak ci nek ñi nga xamne rek ñom ñoo nek ci société civile ga ñom tamit dox ñaxtu go xamne rek ñang koy wadal ci aljuma ji yene kay gi duñu xamne ci dox ñaxtu go ge ke ci jitu aluntine di xamne jamono ji nak japp go xamne rek teggul yoon waye tamit fini yi nga xamne rek police yi ñi ngi koy tek askan wi ak ñi nga xamne dañ leen di tek jaaru yoon bokku na ci li nga xamne rek mo waral seen dox ñaxtu go ge fekk jamono ji direct news yi yene kay di ñu xamne ko lak ndangan fañuy wax aslam sara jamono ji nak doomu dooro gey lu jëm ci walu ku settatal fofé ay millions yu bari la ci duggal tay nak lolé da ko def ci turu njitu rew mi Macky Sall le quotidien yene kay di ñu xamne xamal ne e jamono ji nag lu jëm ci wàllug ubbiteg école gi tey ji lañu koy amal site ko di génnee ni kaay diñu xamal ne maanaam daal ubbiteg école gu metti la nar a doon ndax école ay abri provisoire ak lu jëm ci wàllu inondation yi ak lu jëm ci covid 19 gi ak jàngalekat yi nga xam rek jamono ji ñi ngiy tëkku ngir dem ci grève yéene gi di site quotidien duñu xamal ne ubbiteg école gu nar doy la doon